Сейчас вы видите, как я бегаю, занимаясь садоводством. Но знаете, в чем подвох? Это не моя ферма. Это даже не ферма моих друзей. Это ферма моих турецких противников. А как здесь оказался я? А вот это уже долгая история. И поверьте, об этой истории будут ходить легенды. И скажу честно, я думаю, вы не скоро увидите такой контент на других каналах. Это просто нереальное везение. Ну а сейчас присаживайтесь поудобнее, ставьте лайкосик и погнали смотреть с самого начала. Смотрите игровые ролики и летсплеи, потому что сами не можете поиграть в любимые новинки? Нет, я не издеваюсь, я хочу сказать, хватит это терпеть. Бой адским ценам на видеокарты. Даешь облачный гейминг от gfn.ru. Эм и вот почему я выбираю именно этот сервис. Вы сможете играть в Rust с топовым графоном и в другие любые игры даже на старом ПК, смартфоне, майке или в браузере. Все игрушки уже обновлены и настроены, так что вам не нужно тратить свое время или рабочее пространство на компьютере. Доступно уже более 800 700 игр. Помимо Rust а, тут есть Киберпанк и куча других выживальщиков, вроде Valheim, ARK или Конан Exiles. Ключевой момент — подписки. Здесь их два вида. Бесплатная с небольшими ограничениями и платная с огромными бонусами. Например, приоритетный доступ к серверам или же подарки от издателей. А может быть вы хотите передовые графические технологии RTX или DLSS? Будут. А потому мой выбор подписки премиальный. Откладывайте себе на новенький ПК, но ну и не упускайте возможность покорять все игровые новинки. А с моим промокодом CHZ это будет еще легче. gfn.ru за облачные возможности для геймеров. Connecting. Go, go, go, go, go! После вайпа мы зашли на самый хардкорный сервер, Rustoria EU Main, и продолжал я играть с кланом BZZ. И как только мы зашли на сервер, мы сразу же решили встретиться. У нас был особый план по развитию на этот вайп. Мы пофармили немного дерева, пофармили кабанчиков, ведь нам нужно было топливо, чтобы отправиться в метро. You know what I think we should do? I think maybe we should try to rush the trains. А еще у нас было очень много файтов на копьях. You have a peek. I have a butt knife. I have a butt knife. Where's the peek? Yeah, yeah, there's a peek, yeah. Yo! Killed one. Come, come, come, psych. I'm down. You both dead? No, no, no. Okay, pick me up, Papa. Guys, you need to not split up from the group, please. А, Ай, больно ноге! И прежде чем спускаться в метро, мы устроили небольшой перевал и пожарили мяско. Go, go, go, my little naked. Psych, move your ass, bro. Шевели бульками, not move your ass. Yeah, шевели бульками. Тутой. No, we need two. Тупой, тупой, шевели бульками. One, two, three, four, five. Head. Head. Kill. Good job. Okay. Hey, them, bro. I'm stuck in the washing machine. Ah, oh, Ayo, okay. And you, and then you hear your Papa Chess coming. Hey, I come from behind. <laughs> oh! One dead, one dead. Yeah, dead, dead, dead, dead. Kill him. nice. All dead, all dead, all dead. Oh, the loaded. The loaded, The loaded. It's empty. <laughs> В метро мы выбили свои первые пушки и налутали огромное количество компонентов. И добрались до пункта назначения, где мы хотели отстроить свой первый дом. Но это место, к сожалению, заняли. И мы решили узнать, кто это. И эти ребята оказались друзьями Тармака. После чего мы забежали на Харбор, чтобы переработать все свои компоненты. И пока они перерабатывали, я пофармил немножечко камня. Ну а после мы в турборежиме начали отстраивать свой домик. Papa chest, Papa chest, Papa chest. Take Python. I, I have Sammy. It's coming to me. I'm dead. Okay. Нас постоянно крысили соседи, и мы точно знали то, что мы их зарейдим. Но нам нужно было на это время, и очень много подфармить. Да, нормально возле нас дом строится. Очень даже неплох. Походу намечается у нас здесь клановая битва. Зерги против зергов. И пока я фармил серку, Тармак отстраивал дом. BZZ Wolf. It's really? actually, it's actually maybe Wolf. Wolf, was it No, you? it's not. He's in party. I saw him in party no, earlier. No, no, Look, he's in Y9 right now. Uh, really? I'm not making the same mistake this time, boys. I ain't letting no Russian YouTuber fucking coming in here and making me upset spaghetti. <laughs> <laughs> yeah, this guy say, I know so damn clan. I can curse this clan. <laughs> Для тех, кто не понял, в наш клан пытались проникнуть точно так же, как это сделал я. А еще у нас постоянно были войны за наше метро. Q1, Q1, Q1, Q1. I'm coming, Cheesy. I'm coming. Are you dead? You dead? No, no, no, no, no. I'm coming, I'm coming. Kill two. But One more. Coming cheesy. Everyone do, everyone do a cut. Kill three. I oh, killed them all. You're insane, man. I report you. <laughs> this guy Good all job. dead. One more, I killed him. This guy all dead. Wait. He stopped. Yeah. Oh, they see us, they see us, they see us. Go boom boom! Oh my god! I got it, I got it! How? No. I got it! Oh! Jumped out! Is that, that, that, that? Oh, it's so loaded. Короче, полутаться в метро мы никому не давали. Ну и постепенно мы выстраивали китайскую стену вокруг нашего домика. И как только мы начали расширять домик, на нас начали нападать другие клановые игроки. One time, one time. One dead, one dead, one dead. One, I'm dead. To that maybe, I don't know. Contact not me. Headshot one. One dead. Up, I'm pushing with you. One, two times. One dead. I'm dead. One close to you. Yeah, this is the same guys. So many of him. One dead. I'm friendly. I'm friendly. Two dead. Friendly. Two dead. Two dead. Two dead. Two dead. <laughs> oh, there's a guy here chasing us. Fuck you, bitch. How many guys in this base? What the fuck is going on? Get out of here. Are you know uh, dead in Russian language is uh, grandfather? Dead. Dead. Grandfather. Yes, dead. Dead or grand. Дед. Дед. You are dead, папа. И как только мы скрафтили первые ракетки, мы сразу же решили выселить наших соседей. Окей. Okay. You guys ready? Any raiders in <laughs> chat? Think about shooting once on every wall when I tell you to. Yes, yes. Two rockets Three? at the same ah, time. Ah, start yeah? shooting at the walls right now. Shoot the walls. Okay, let's go. Boom, boom, boom, boom, boom. FBI, open up. Boom, boom motherfucker. Oh, mo Don't gather up that with last time. They're gonna go on in a second. They're almost at the I can hear them. I'm dead, I'm dead. Yeah, you killed him. Uh, И этой ночью мы наконец-то избавились от наших соседей. Блин, классно, теперь выходить никуда не надо. Все под защитой, вообще отлично. Пушка. Папа, честь хер. Папа, Uh, Yeah. Окей. Okay. Пока клановые игроки спали, мы решили провести электричество в нашу ферму, чтобы выращивать ткань. One here one here, and one here. Is it good? Yeah, far enough. Nice, nice, Let's man. Go for the light. Middle. Are you pro electrical man? I haven't fixed it. А еще я стабильно в зиме фармил фармил, которые фармили серу. Farmer guy is dead. Ellie. coming. I saw one guy on the roof. One naked. What the fuck? Guys, can you do you can you sell AK for Sufu? We can die we, we Wait, what the fuck? What do you mean? You come on the fucking <laughs> roof like this and you ask yes, for us? Зайдя на следующий день, я даже и не подозревал, что нас рейдят. Но когда я зашел, я услышал шаги и увидел, что из моей тимы никого нет в сети. А еще я увидел то, что я не авторизован в шкафу. И я понял, что нас уже рейдят. О, но-но-но-но. I'm and I'm dead. Oh my fucking god. Bye bye base. О, я умер. Отбивать дом мне было нечем, и я пытался найти хоть какое-то оружие. Fucking Offline Raider. И вот вы ни за что не поверите, кто нас зарейдил. Нас зарейдили друзья Тармака. И они знали, что мы здесь живем. И они пришли ночью, когда мы спали, чтобы забрать наши ракеты. Молодцы. close, close! No! On me! On me! Ah! Ah! <laughs> I'm alive! Отбить дом у меня не получилось, я зашел слишком поздно. И в этот момент я решил, что я не оставлю Мью клан в покое с этого дня. Но для этого мне нужно было реализовать мой гениальный план. Хоть мы и потеряли дом с печкой, но у нас осталась ферма, в которой было очень много ресурсов. А также там было очень много ткани, которая нам была как раз таки нужна. Я схватил единственную двушечку и решил попробовать кого-то убить. Go buy this bitch. Go, go, go, go, go, go, go. Hello, hello. I killed him. You fucking noob, bitch! Сразу хочу вам сказать, что в этот момент у меня не записался Дискорд, поэтому я разговариваю не сам с собой, я разговариваю с тиммейтами. И так как я выбил калашек, я хотел, чтобы они потратили еще ракеты и решил байтить на вышку. Kill one more AK guy. You can loot this body. One foe dead. Kill one more. I got 2 HP! Please don't trade my base! arva, arva. И рейда ждать долго не пришлось. Они потратили еще двадцатку ракет в дом, в котором ничего не было. Hello, friendly naked gaming. Friendly man. This yoke is so shit. Вы, наверное, и сами понимаете, что чтобы зарядить такое, нужно очень много ракет. Ну или можно просто проявить смекалку. Fuck, really, MU clan have so really shit base. А так как у нас было очень много тканей и очень много людей в клане, мы решили попробовать угадать пароли от их рейдки-битки. What? Oh, I mean, what? What cut? What? What? No. Yeah. No. What? Yeah. what yeah. What happened? We have the cut. Nah. Yes. What's the cut. What is the cut? What is the cut? Give me. me. Give me. Tell me. Tell me, Papa Cheese. Papa Cheese, please. <laughs> ah, he's lying. No, Are I you swear. lying, Papa? I swear, <laughs> I swear he has it! Don't lie, Papa. Papa, just give me Oh my god! Hello? You think this guy here? Hello? Okay, wait. What's the code? Yeah! Yes! <laughs> let me go in, let me go in. No shot, dude, no shot. Dude. Close the door, close the door, I can't come in. God, God, what is code, what is code, what is code? Cheesy, please. <laughs> wait, wait, bro. We have metal fragments right now. И естественно, чтобы не привлекать внимания, я решил сразу же изменить ник на их соклановца. MU guys online right now. И пока MU занимались своими делами, я решил попасть в их вышки, чтобы спереть пару калашиков. I got so many wood. Энджакамер. И пока я тырил ресурсики из их дома, Тармак мне сказал то, что ко мне кто-то зашел. Чизи, watch out! One of you guy inside tower! Get out, get out, get out! И я решил дисконнектнуться. Мангахир! You can check. You can check, guys. Hello? И когда он начал смотреть мое тело, вы не представляете, как я испугался то, что меня раскрыли. Я лежал и думал, понял ли он, что я не свой. Но он просто взял и убежал. И тут я понял, что с этого дня моя жизнь налаживается. Чтобы выйти с этого дома, мне нужно было, чтобы их кто-то забайтил, и я попросил это сделать Тармака. I am professional, professional offline raiders. Go side fast! This guy running! Окей, okay. And go, and go, and go, and go, fast go. Fast go. Let's go save us! Let's go! Let's go left side! Oh my fucking god. oh my fucking god. Take it. Бро, it's insane! It's fucking insane right now! Ну а после того, как мы украли ресурсики, мы решили засейвить наш лут во вторую ферму. Да, я только узнал, что у нас была оказывается вторая ферма. Фармер Тармак. I am better than cheesy. Yes, you better farmer. Ну а потом, чтобы поставить третий верстак, нам нужно было немножечко подфармить метро. Сори, Брокин. Воды срыли, солфани. И один такой насыщенный заход в метро нам принес сразу же полторы тысячи скрапа. И мы смогли поставить третий верстак в нашей ферме. А потом мы у клановых игроков отжали броневичок. We can kill them. Найс! Go, go, go, come in, come in, come in. Nice, bro! Ну и сразу же после для быстрого развития мы решили купить коптер. Ну, моя следующая остановочка это outpost. Надеюсь, тут ПВОшек у нас не будет. боже. О боже, нифига себе лучший водитель во вселенной. О май гад. Нам нужно было топливо, чтобы поставить печки в нашей ферме. И поэтому я прилетел на аутпост, и ко мне села бомжара. Но я знал, что в такой ситуации можно делать. You want to fly with me? Okay, let's go. <laughs> Самый умный, что ли, оказался? И если вы думаете, что после этого мы начали спокойно жить, нет, к нам начали прибегать очень много клановых игроков. One dead. Ну а после у меня появилась абсолютно гениальная идея давить клановых игроков на черепашке Джо. И тут должна быть другая музыка, вот что-то типа такой. мою гранату. I killed him! I got 2k! Just loot this body. Just loot this body. From behind. Headshot! I killed him. Go, go, go, go, go, go to the base. И если вы думаете, что набеги клановых игроков на наш дом закончились, нет, нифига, они пришли нас рейдить. Three guys inside. please garage us. Please garage us. Well, really quick. Make, make it easy yourself. Make it easy fast. Take the wood. Take the wood. Take the wood. Okay, they're shooting top left. Top left? No, no. Have you crafted a TC? No. Four or five guys. I'm looking for. Five. Come, come uh, can you come here, uh, Broken? I have a garage. No, I can't. I'm dead, man. We all gonna be rich. Oh, I'm dead. Yeah, we are so oh fucking big, I I don't know why you can't come with Kill me, на самом деле, я думал, что эту ситуацию уже не спасти. Но тут я нашел мертвое тело, в котором был калашик. NTC. Guys, I'm NTC. Go, go, go, go, come to me fast. Мне то дестрой, дестрой и... TC. На первый этаж я решил поскидывать пушки, которые налутал, и пойти вынести шкаф, чтобы поставить свой. Wait, wait, wait, wait, wait! I'm save it, save it, save it! Gun safe! Behind TC, behind TC! One AK in the gun! Oh, over here! Arabs are pushing them. They open? They're coming here. They're coming. Here. They're coming in, all of them. calme-toi, calme-toi. Two dead, two dead. I killed two. Are you dead? Yes, I'm dead. Хоть они и поумирали, но мне удалось засейвить части ресурсов и очень-очень много пушек, что в принципе было очень даже хорошо. Ну а потом мы поняли, что жить на ферме за одной стенкой это такая себе идея, и отстроили себе неплохой мейн. We need boxes here. Акион. Хазыгай. Ну а потом мы решили обворовать впервые клановую ферму. Винит, винит, we wait. Окей, okay, wait night time. Time? When? And I can join. Night time. But it is in, night in game. Night time oh. in game. Not real life. Oh no no. Oh no. This, this guy coming. They're going away. They're going away. Yes yes yes yes yes. yes. Look at the stream, guys. Oh, if you big ass. Oh, oh, nice. Oh my Careful God. from behind. what is he doing? Pepega, Pepega driving. Oh, MU is talking to me. MU is talking to me. Why? <laughs> No, no, no, don't don't don't Look what they're doing. Look what they are doing! You can kill them all. Cats. Get the fuck out. They don't have guns. Uh, the, no, let's wait, go, wait, go. the land. Wait, wait, the land. No, no, but the... it's okay. They're, they're fighting. Let's go. Shh, shh, shh. Okay. No, no, no. You don't. You yes, don't. Yes, you yes, don't. It's okay. It's okay. Don't worry. Go, go fast. If you die, so bad. Yes, one, one in base. Go kill yourself right now. It's okay, don't see, don't see. Let's go, let's go, let's go, fast. И пока я пошел лутать какой-то железный домик, Тармак пошел лутать ферму. shop. Yes, bite, bite, bite, bite this guy. Right yeah, now. I'm waiting, I'm waiting. More baiting. Yeah. I'm here. I'm here in base. Quick, quick, Tarmac. Don't die a shotgun trap. He's not shooting at me. Bite, bite this guy. More, please. I'm, I, he's not on the roof anymore. Okay, go, go inside. Fuck, it's so bad. I'm inside. Don't take a shot from the shotgun. Please, please, Yes. <gasps> oh my god. I'm going to die from cold. No, it's fucking bunker, bro. Wow. Oh, he's on the roof again. He's on the roof again. Yeah, it's yeah. 50, but this is fucking bunker. Orti, Orti. I saw Orti. Yeah, yeah, take the Orti. Take do, they have, do they have good genes or they have random genes? It's not reloading. I can kill yourself in no. this base. Where are you? I'm in base. I don't know where I am. You will, you will be greedy, Tarmac. Run yeah. out. Oh my god. Okay, I'm out, I'm out, I'm out. Wait, uh, uh, I'll, I'll beat him again. Тармаку с лутом повезло, а вот мне, к сожалению, нет. В этом доме абсолютно ничего не было, это был какой-то бункер, и мне пришлось киляться. Oh, I'm dead. No. What? One dead. I'm writing that wipe off. One dead. Nice. Do that. Mm. Nice. Nice. One more dead. this guy dead. Good job. Нам нужен был металл, и поэтому мы еще раз решили обокрасть турецкую вышку. hello. Oh. M2? Ooh. M2? All we need. M2? Take, take, take, take, take all guns, take all Please, please, please, please. Look, all empty already. Six thousand, yes. Big Young? Go home, go home, go home. I go home. No, no, no, it's big risky, bro. This is big yoink, big yoink, M249, big yoink. <laughs> Uh, hello, Mr. Привет, привет, Mr. Orzan. Ooh, MU, MU clan, very good clan. Hello, welcome to my base. Hmm, oh, giveaway? M2 giveaway? Nice. Okay, pretty much been left alone. which is Nice. Спасибо. Шевели булькани. Yoink. Уга-буга. Уга-буга. This is my M2. Нам нужно было проникнуть на территорию клана, а это было возможно сделать только через крышу. Но для этого нам нужно было уничтожить там турели и ПВОшку. И как только я начинал стрелять по турели, всегда кто-то выходил и чинил ее. Потом мы взяли коптер, скоростные ракеты и решили навести суету, но... You see, I'm pro driver. We can boom boom this crap killer. no! What the fuck, I don't see! Look is this body. I don't... I can't loot this body. Headshot. Who's shooting? I got M249, where is this bitch? I want to kill this guy. А що One more headshot. Oh shit, who's shooting? Where this bro? Where? I wanna kill this bro. One shot. А потом у меня и вовсе появилась гениальная идея – попасть к ним в магазин. И нет, не чтобы забрать у них лут, чтобы просто поменять цены. Oh, shit. No way. No way. Вот такие цены меня устраивали больше. Easy, I go. No, no, no, no, no, no, you forgot something. You forgot to remove the old. old no, he did, he did. I did, I did. That's really funny, bro. we play like a parasites, bro. И вы же знаете меня, все так просто закончиться не могло. На наш дом напали. No way, I just disconnected, I'm connecting back. No, no, no, too much, too much. Eight guys, careful. Oh no. We're getting raided? I don't know. We got raided. Ellie. Us. coming. Je hebt rocket launcher, je hebt rocket launcher. Really? Yeah. I'm dead right now and I <laughs> have cooldown. yes. I'm going to roof, I think. Yeah, this guy coming to yeah. the roof. Yeah. I have an ID. Oh, I'm so it's sad. It's okay, it's okay, no, it's okay, it's okay. Building plan. Can you make a door? No, wait, wait, wait, wait. Мы застроились и вроде бы как смогли бы отдефать этот дом, но такого я точно не ожидал. No, no, no, no, no. Меня взорвали сквозь текстуру. По итогу мы потеряли наш дом. Снова. И вот вы просто посмотрите, сколько их пришло нас рейдить. В этот момент я не представлял, что я буду делать в соло против этой базы. Но и бросать свою идею я не собирался. Зайдя на следующий день, я решил проверить, поменяли ли они пароли после того, как мы утащили пулик. И на первой двери они поменяли. Но я не терял надежду и решил проверить, поменяли ли они везде. И так как у меня была авторизация в шкафу, я решил пристроиться. И как оказалось, они сменили пароли только на первой двери. слишком много мне брать нельзя. Ну да, ваша вышка кушает много, с этим не поспоришь. Ну и как бы пока. Я пошел дом себе строить. Пойду пофармлю немного дерева, камушка. М м-м. Ого. А чё вешаем нынче? А чё вешаем нынче, я не понял. Лол. как только я отстроил дом, я решил позвать к себе моего турецкого друга, который мог мне переводить, что они говорят, и что я должен говорить им. Hello. Hello, hello, Mr. Cat. Yeah, what's up, Cheesy? Okay, I need your help, because I'm right now in the Turkey base, you know? In MU base? Yes, yes. Not the okay. main. I in uh, Berry base, you know? Okay. And I need to translate in chat. Okay because I I can use uh, Google Translate, but fucking that. Uh, yeah, okay. But what this is translate is so bad. I have big problem right now because these fucking Turkey guys have so many auto turrets. Я услышал, что кто-то один бегает по их территории и понял, что это мой шанс проникнуть в их клан. Но вы не представляете, насколько это было страшно. Mm. Right now I can try. I can try. Yes or not? If you want. Please, not MU Ozan right now, please. No, you're gonna get shot by it. Oh, I see this guy. This guy coming. Oh no. <laughs> oh no. <laughs> What? Он поверил. Окей. И пока он был на ферме, я решил сделать вид, что я чем-то занимаюсь и выращиваю ткань. I'm like фермер boy, you know? И забыл сказать, все это я демонстрировал моим друзьям, Кату и Санрею. I say I don't authorize in turrets? Uh, I sent you, I sent you on group. Думаешь, не проканает? Wait, I have good idea. I can die from auto turrets and say this guy. I don't autorizen. Can you autorize oh, yeah, me? Yeah. Заодно я решил авторизоваться во всех башнях. Please not shotgun trap. No way. M249, no. Fuck, no M249. Are you see how many uh, auto turrets. Yeah, yeah. But their base is so shit. This guy running. Вижу одного, он убежал. No, why you fucking TC? MP49, is it? No, mp Why MP5? Yeah, they they're all Turkish. They don't uh, they don't want anyone that's not Turkish because they don't know English, you know. Мне оставалось пройти всего один забор но там стояло очень много турелей, и я загнал себя в тупик. Я не знал, что мне делать дальше. Босс Бурдамесон. I told him. Take him Атар Миссизин. Атар Миссинис. Таким Атар Миссинис. Таким Атар Миссинис. Но, но и э. Таким Атар Миссинис. Yeah, таким. What? <laughs> таким Атар Миссинис. Yeah. It's nice? Or not? <laughs> Yeah, well, yeah, it's just little bit Russian accent, but Таким, that's so. таким that's so- Атармисинис. What the fuck? <laughs> Yeah? What the fuck? Yeah. Okay, Takım one second. Атармисинис. Yeah, one second, I'm coming back in one minute. Таким Атармисинис. <laughs> Это так тупо звучит, пиздец. Таретлери, Таретлери Kapatabilirmişsin. What the fuck is going on? It's so hard for me. How can I say just uh, burada mısın? is uh, like uh, are you are here? You here? Yeah, yeah, yeah. <laughs> What the fuck? Jesus, ben abi not Turkish so good. Wait. Just close the door, close the door so he knows it's you. Yeah, look, he's texting you. He knows now, he knows now it's you. <laughs> Samuel, who the fuck is that? <laughs> I can kill you. Я могу убить тебя. Давай. Hey bro. Ozan. Йоу. Just type in chat, chat. Uh, just, just type in chat. chat. Bro, nice. How can I say? Yes. Chat about. Type in chat. Type in chat. Chat about. Where are from? Sunray. Sunray. Ukraine. Oh no. Ah, Ozan, Ozan. Ozan, Discord'a gelir misin Ozan? Telefona baksana telefona. He's saying look at your phone. He's, look, he's saying look at your phone. И в этот момент я понял, что все, мне хана. He knows he asked for phone, I know it! He's changing yes, already. Guy change it. Ты можешь встать на спальнике в ферме и поменять пароля. Nice, nice. Oh, what the fuck. Пистолки не important. Это он стоит? Yes. Make bone knife, bone knife. No, no, no, not right now. I just wait. They all live in one city, you know? Shh. Это ты бегаешь или он? Он. Он уже в... Он понял, что пароль не подходит. А я меняю у него прям на глазах. This guy so stupid! This guy not see me! This guy is so stupid! <laughs> No! No! No way! No! No! Way. How? <laughs> Clear, authorization. Clear authorization. Nice. <laughs> What the fuck? These guys are so stupid. What the fuck? Oh <laughs> my fuck! I get this power at all. Yeah! Okay, okay, okay, I can do this, I can do this. Когда он меня рассекретил, у меня оставался только один выход. Поменять везде пароль. And change it all password. Why is their tower code different? Are you sure it's 5862? It's not 5... Oh, it's 5682. Ты тут уже поменял, да? Да, да, да. One tower is... Uh, one, three, three, one. Try. В антираде ты? Нет. You wish hazmat? No, no. I'm, I'm stuck this guy! I'm stuck this guy right now! Я на белом хожу. In base! I'm stuck with бежишь? gun in base, yes. I can see, I can see. Я выпрыгиваю. А, ты чуть дальше. Мне хилки нужно у тебя есть? Есть еще чуть-чуть, но немного. У меня ткани до херища. Kill them one more times. <laughs> Эй, э, Чиси, invite me team. Кстати, да, а, дай тимку. He likes his own shotgun He's now ну. This guy dead from shotgun trap. <laughs> LOL! This guy so stupid. Ну и как только мы поменяли пароли, мы сразу же решили вынести у них электричество. Но турели так вырубить у них все и не смогли. One dead. Nice, nice. Пойдем новый сломаем, еще один аккумулятор. И они настолько были в восторге, что я их закрыл со всех сторон, что они не могут выйти из дома, что начали диспавнить свои ракеты. No way. Yes. This guy dispawned. No way, this guy dispawned. This guy really so bad. He dispawned base? I think yes. Yeah, that's good, bro. <laughs> He lost. He lost everything. We won. I'm uh, Kill guys. We're going, we're going. One more, only one. Yes, on me, on me, on me. I know, I know. Kill him. No, no, no, no alive, alive, alive, alive. Let's go, no, no, no, no, no, hold it, hold Good it, job, hold good it. job. let's go. Let's go. Hold it, hold it, hold it. Let's take I got them too, I got them too. Let's go. <laughs> let's go. Let's go. Let's go. Иди сюда. Смотри вот это. Вот это смотри. Берем ракеты, взрываем их нафиг. Take it, take it, all rockets and go this... And go boom, boom, boom, boom, а. Турец, турец, бум-бум. Ну и, конечно же, я решил вернуть им эти ракеты. so good feeling. I swear I feel so good now. Hit another turret. Is it that? Yeah, it's that. Nice. <laughs> oh, multi turret, I think. I'm destroyed one more turret. Yeah, yeah, yeah. There's multi turret. We need to kill multi turret, I think. Yeah, okay, but I had so much loot I need to drop here. I can give you... Yeah, you can drop. Yeah, I drop, I drop a uh, full metal kit here. So... I need cover. Yeah, yeah, okay, okay. One more turret's dead. I think they're leaving. No, actually. no, no. Oh my god, turret there. Give me, give me HP rocket or something. I can kill him. I can kill him. Give me. Nice, nice. I'm dead, I'm oh. dead, I'm dead. One yeah, window. Yeah, I see, I see, I see. Window one. Yeah, I see, I see. Hit him twice. He's not peeking me. I'm almost dead. I didn't hit him. It's not naked, I killed him. Nice, nice, nice. I'm coming. We need to destroy two turrets and then we have everything. Just two turrets. Я сломал справа. Стреляли? О, с болтом? Да. Да, блядь. I'm coming in now, trying to... One more, one more, one more. Yeah, yeah, I know, I know, yeah. Who's this? Rapidly flying! I think it's theirs. Oh my god, <laughs> No. I'm so stupid. I'm so stupid, what the fuck? Ты можешь идти ко мне. Yeah, thank you for letting me, you retard idiots. This guy all despawned right now. I killed him. Nice, nice, nice, nice. I'm, I'm coming into this now. No, I'm dead from... No, I'm alive. Maybe wait. Uh, let's check if they change real base for uh, more turret. Все, минус. 800 скрапа здесь. Тут еще турели, аккуратно. Еще на крыше куча. На крыше он меня убил. Все, I'm dead. almost at the turrets. oh! Headshot, headshot, headshot. Nice, nice, nice. I'm 10 HP. 10 HP. <laughs> Go eat my dick right now. <laughs> I'm 10 HP. Do you have meds? Cheesy. No, I don't have. Oh no. Do you have rockets? I see, I see, I see turret. I can break it. Not too much. I'm. Oh my god, I'm dead to a turret. 10 HP, bro. He's on roof, he's on roof. yes, I know. Go eat my big black fat cock. да. Бля, да он крышу контрит, он не дает зайти. I killed him. I killed nice, him. Nice, nice, nice. I go loot body now. I'm loot you. I got python. I got python. so I think I did I'm trying to destroy this. But I don't have more rockets. I have only two. You have rockets? Oh. No, no, no. I don't have. It's... No, this turret is so... that is there looking at him. Kill them. Nice. Oh, nice. You're so good. Oh my fucking god. My body not looted. I'm destroyed the turrets. Nice, bro. I'm coming. I'm dead. AK behind you. Yazık kafana. Behind? Yeah, yeah. yeah. Where? Yeah. From entrance, outside. He killed me. Мы уничтожили основную часть турелей и в принципе территория была уже под контролем. И к этому моменту все задиспавниться не успело. Бро! What, bro? He's on roof with AK. I got one row uh, metal springs right now. What the fuck? What the fuck? Nice, bro! You're insane, kid. Oh my god. А еще на некоторых дверях они не поменяли пароль, поэтому я мог сейвить лут прямо на их территории. I can save here stuff. Yeah, I know, I know. Good. Fucking noob. I killed him. Nice, bro. Nice, nice. I go in the roof camp tower and hold roof with them. Oh, I got uh, medical syringes right now. Мы пытались дружелюбно поговорить с этим турком, но он открывать двери нам не стал. А еще он сказал, что в доме уже все задиспавнилось. И вот вы не поверите, что произошло дальше. Дальше на них напали китайцы. Ну и вы уже, наверное, догадались, кто же будет отбивать эту территорию. Да, это я. This guy getting great, I think. Yes, yes, he's getting raided. Raid mi yiyorsun abi? Yardım lazım mı? Yardım lazım mı? Hayır. One rocket launcher dead. This guy dead! Nice, bro! You can loot this guy. I go, loot, loot, loot, loot, Oh my god, this guy's so bad. I killed this bitch. I'm dead. I killed him! Nice! He's throwing best. You need to loot this body. Bro, we have M249 and we don't have any bullets or meds. Kill one more. Nice, nice, nice, good. Пока китайцы рейдили турков, кто-то пришел рейдить китайцев, пока китайцы рейдят турков. Гениально. Лол, what is, what the fuck is going on right now? Just tell me. I don't know, please, I don't know. И на этом моменте ролик подошел к концу. Клан Бизизи одержал победу над кланом МЮ, наконец-то! Ну как Бизизи, по большей степени всю работу сделал я. Ну а если вам понравился ролик, не забывайте про лайкосик. А еще было бы неплохо, если бы вы максимально зафорсили этот ролик и рассказали о нем друзьям, ведь такой контент отснять реально тяжело. Ну и обязательно переходите по ссылочкам в описании и подписывайтесь на инстаграм и ВК, ведь там проходят очень много розыгрышей. И я буду рад видеть вас всех там. Ну а если вы хотите поддержать канал, просто запускайте хэштег легендарная дичь. Я думаю, этот ролик этого заслуживает. Ну и всем пока! try.